I denne instruksjonsvideoen skal vi lage besifring. Vi velger noten som besifringstegnet skal plasseres overfor. Her sånn. Og bruker hurtigtast ctrl K. K for Christian, eller K for kord, akkord. Og så setter vi inn en stor C med skift og C. Nå flytter vi markøren til neste takt med tabulatortasten. Og så skriver vi inn E mål 7 og flytte markøren videre med tabulatortassen. Hvis du trykker flere ganger og flytter for langt, så kan du alltid gå tilbake igjen med skift og tabulator. I tredje takt skal vi ha F mai 7. Og så skal vi ha C over E, tabulator for å gå videre. Og her skal vi ha dmol 7. Og så kommer neste akkord på tredje pulsslag i femte takt. Og da flytter vi markøren med mellomromstasten. To trykk for å gå til tredje slag. Så skriver vi inn F over G. Altså F-dur treklang med G i bass. Så bruker jeg tabulatortasten for å gå til neste takt. Skriver C. Går til neste med tabulator og skriver D7. Så skal vi ha D-moll 7 og så mellomromstast. To trykk på den for å gå til tredje pulsslag i takten. G7. Trykk i tabulator for å gå til neste. Her skal jeg ha samme besiffring som i foregående takt. Nå er det dessverre ingen funksjon i MuseScore versjon 1.1 som gjør at du kan kopiere flere besifringstegn. Jeg kan godt kopiere ett. Jeg kan klikke på d 7 her Legg det på utklippstavla med Ctrl C. Og så velg noten her hvor besifringstegnet skal limes inn, og lim inn med Ctrl V. Men hvis du skal skrive inn mange tegn, så er det, eller kopiere mange tegn, så er det sannsynligvis kjappere å skrive dem. Velg tonen her nå for å skrive inn det nest siste tegnet. Trykk Ctrl K for kord. Skriv G7. Opp til neste takt med tabulator og skriv C. Og når du er ferdig med alle besifringstegnene, så trykker jeg på escape én gang for å hoppe ut av skrivemodus, og én gang til, slik at ingen objekter er valgt. For å samle alle besifringstegnene på ei linje, slik at de får samme avstand til notestaven, så høyreklikker du på det første tegnet, og velger 'velg alle like elementer'. Så samle dem på ei linje var vel utseende og nullstill posisjoner, eller bruke hurtigtast kontroll R. Nå kan jeg justere avstanden mellom besifringstegn og notestav ved å holde kontrolltasten mens jeg klikker og skyver opp og ned på besifringstegnene. Pass på så du ikke forskyver dem horisontalt, så de havner på feil sted eller til feil tid. Hvis du vil endre måten en akkord besifres på, kan du høyreklikk på et besifringstegn og velg egenskaper for besifring. Klikk. Her kan du spesifisere helt nøyaktig hvordan du vil at akkorden skal besifres. Trykker jeg bare cancel for å gå ut her. Klikk. Jeg kan også endre størrelsen eller skrifttypen for besifringa. Og det gjør jeg her ved å velge stil og endre skriftstil, Og så velger jeg besiffring her i venstre kolonne. Besiffring. Slik. Da kan jeg endre skrifttype her og størrelse i det feltet her. Så klikker jeg på Apply for å se endringene i notivinduet her. Sånn.